Saluton kai bonvenon al vi alla nova Zamenhof medito pri interessa parto della uh, eh, vercaro de Zamenhof la unua parolado en Bologno cemaro temas pri kai kai episodoi char ni lautlegas kai cum meditas ciun parton de la texto iom post iom ni atingis pagion 363, ni iras alla, alla fina parto facte della parolado, cae ie la lasta alineo della pagio, Zamenhof enconducas novan temon. En la unua congresso dell'esperantistoi, estas necesse diri quelcan vorto in pri la gisnuna e batalanto e de nia fero. Sed anta ol mi parolos pri la batalanto e speciale esperantistai, mi sentas la devon diri citie quelcan vorto in pri unu homo, quiu havas tre granda in merito in, nia fero, cae al quiu bedaurinde la esperantistoi ofte rilatas maliuste, nur tial, char li, multe farinte por l'ideo de lingua internazia generale, ne appartenas tamen alla amicoi de tiu speciala lingua formo por quio mi batalas. Mi parolas pri la tre estiminda signoro Johann Martin Schleier, la autore de Vola Puc. La lingua formo por quio labores tiu respectata malionulo montrigis ne practica. La voio, cium li electis, montrigis ne bona, cae la fero, por quio li batalis, baldau falis. Cae, per sia falo, gi al portis grandan mal utilon al nia ideo, en tute, cae precipe al tio speciala formo de turnas la pagion. La ideo por ciu batalas. Sed, ni devas esti justai. Ni devas taxi ciun homon, ne lau lia venco au malvenco, sed lau liai laboroi. Do, um, mi ne volas paroli a parte pri volapuco odieu, sed mi volas inviti vinne rigardi la pretracton de la cefa oponanto facte de Zamenhof, char eh, temis pri alia lingua autoro. Do vere ie la sama nivelo, cio Eh? ciamrangulo. Kai kiam estis clare che vola puco ne plu estis dangero por esperanto en 1905 tio estis tre clare. Zamenhof substrecas la bonai la bonain in in de la laboro de Schleier kai tio lo mi nestas nur afero de gentlemanezzo ne diru sed vere de justezzo oni devas esti justa a parte con uh, oponantoi au malamicoi qui ne plu tangeras se temas pri respectemai homoi, kiui honeste kai sincere iris lao alia voio, kial ne? Ni diru. Char, kai mi permessas salmire mi relegi la lasta, la lastana frason, oni devas taxi ciun homon, ne lau venco au malvenco, sed lau laboroi. Mm? Hm? Giusto tio, ni relegis uh, changigiante ion, io mette. Do, la grava fero estas, ne, chu Schleier venkis au malvenkis, facta li malvenkis, la batalon contra Esperanto. Sed, giusto? lau la laboro lau la voio lau la facto che chi un li faris pavimis la voion all'esperanto fin fine char se oni memoras per tio la unuai locai cluboi subtenantai esperanton estis subtenantoi de volapuco. Do la reto de esperantisto iam havis iom da strukturo, iu sense, sen page, danke alla volapuco. Do, ciam estas malamico, estas ciam... Uh, almeno o du flancoi positiva kai mal positiva pri la existo mem de la malamico do ni estu justai kai ni rigardu la tuta an laboro an ci un flanco andra laboro anca o chi la laboro contravas nin do Dankon pro via attento, jen la instigo cum mediti hodio, cae ciel ciam, gis morgao, cae antauen, sen fine.